tim tehnikama. Sljedeća tehnika po redu je ova. Znači, gledajte, još jedno. Right, na onaj impuls treba spustite partnera dole i treba promijeniti poziciju nogu tako što prednja ode tamo, zadnja ode ovamo i osa ostane u mjestu. I sad gledajte, odavno dole, gore ali dole, gore, dole, tako. Evo ovako gledajte. Odavde. Ja ću promeniti da vidite kako i ovaj drugi se kreće, pošto je ovaj bio s ove strane, još ja vidite. Odavde. Dole, gore, dole. Aj, pravi. Vaše ruke, kad ih prikupite k sebi, idu pravo dole. Pogledajte, odavde dole. Dole je sa kolenima i sa rukama. Evo gledajte. Odavde, dole. Odavde idete korak napred i dignete. Ali e, kad idete korak napred, od ozdo ruke se skupe ovde, tako da oni priđu. Ajde, projete. Da, pa kad ste krenuli napred i kad ste podizali ruke gore, skup, trebali ste da iskupite kao osi. Znači, trebali ste da uradite ovo, dole i kao ovo. Sad su oni prišli od mojih ramena, e, znači ne mogu da idu više bliže. Sada idem korak nazad, a moje ruke padaju u pravu osu. Da li vidite kako su oni ostali zajedno? Znači, gledajte, treba da uradite ovo, odavde, dole, gore, dole. Da oni priđu jedan Znači, ovo više nije toliki problem da uradite ovo i da iskupite ovo. Međutim, samo se razmaknite na dvojice sada, da vidite. Odavde vi uradite ovo. Da vidite, odavde uradite ovo. Vratite se. Znači, I gledajte, e, kada uradite to, oni vas ovako razvrdu. I ne možete, sad više ne možete ništa. Znači, morate e, posle tog dela da laktove ostavite unutra samo dok vam se dižu kolena, šake, da urade ovakav pokret. Dok su vam laktovi kao osi. Znači, kao da ste uzeli da brišete nešto sa krvom. Ovako. Znači, gledajte, odavde, dole gore, dole gore, ovde morate da iskupite gore ponovno. Probajte. Tok kroz ovu parterovu ruku je ovaj. Ne možete vi ovo da pritisnete ovako. To je nemoguće. I morate da uđete, da proćete, da zaobiđete taj tok, znači morate da uđete na drugu stranu. Znači morate da uradite uh, ovakav pokret, pa na tamo. To jest, kad idu obe ruke, ovo na tamo, da vidite, ovu ruku sam prebacio preko moje, šaka je otišla preko moje ose sa jedne strane, Ovo je otišlo na drugu stranu. I sada je dole i tamo. Znači, leve. Znači, bila je ova pozicija, ovo ne može. Vidite, nego je tamo, tamo. E sad, zamislite i ovu drugu, koji je sa druge strane. Pogledajte, odavde, dole, dole, dole, dole, dole. vidite. Iz ove pozicije, dole, i gore, dole, i gore, dole i tamo. Da li vidite ovaj deo uh, kad ide? Nije, vi ukrstite ruke, ali ne ukrstite ruke u dobroj putanji. Znači, vi uradite ovo, uradite ovo i sad ovde hoćete da spustite. Tu ne možete da spustite. Ovo nije pravo dole. To bi bilo pravo dole kada ruke ne bi bile okačene u ramenom pojasu. Onda kada ne bi bile okačene u ramenom pojasu, ovo bi bilo pravo dole. Ovako. Međutim, pošto su ruke okačene u ramenom pojasu, pravo dole je ovo. Vi kad pustite ruku, ona pada ka telu. Ovo je pravo dole, pošto je ruka okačena u ramenom pojasu. Znači, posle ovoga, dole gore, dole gore, nije tu, nego je dole gore, dole gore, tu, ka vama, ka vašoj osi i vašem centru, pa tako. Dalje. Pokušajte to da uradite u ritmu. A pa jedan je dalje. A, problem je što treba da ih u isto vreme skupite na dole u onom prvom momentu. U ovom slučaju on je bliže, on je dalje. Kad krenu, ovo je e, jedna od ideja, znači a, e, ne ostavite ruku da on uhvati ruku, nego u momentu kad kran krene, a, e, krenite vašom rukom i stavite a, e, vašu ruku u njegove ruke. Znači, jedan od osnovnih refleksa koji ide ka meni, ja uradim ovo je da se čuva na ovakav način. Pogotovo ako je krenuo da upada. E sad, znači, krenim. Stavim u ruku i onda stavim i u ruku. Da li znači, vidite? U ovom momentu je kao ona početna pozicija. Evo, gledajte još jedno. Da li znači, vidite? I sada to ide ovako.